我是李娜，今天我们在尔湾大公园来看 p o t y h o m e 的 Apex 户型二号。户型二号呢是五房七卫，一百六十万起。那么它呢现在的现房有一些升级什么的可以选择哈。那这边的物业费呢是二百一十五块钱，学区呢是九分、十分和七分。正对面就是普特拉高中，可以步行去高中，所以是非常的便捷的。那么这边的地税呢，平均地税是百分之二左右。现在我们一起去参观一下吧。 非常适合大家庭，或者是适合家里有很多孩子的客人。那我个人呢，很喜欢这个样板房的颜色风格，它是用那种原木色，所有的家具、所有的摆设，还有楼梯啊，都是相呼应这种颜色的，非常淡淡的，呃，不是那种现代风，但是又非常的古典，看着喜欢。好了，以上呢就是今天的视频。如果你对这个户型感兴趣的话，记得联系我。我是米娜，让我们下期视频再见，拜拜。